et l'eau, voulez voulais un j'ai ce qu'il vous faut. Vous êtes nez, grippé, le nez qui coule, ça dérange, n'est-ce pas Ça rend moins à l'aise, même pour dormir, n'y a pas moyen. Mais j'ai un petit secret pour toi, tu te débarrassé, de ton rhume et la mort qui coule là. Bien, ça coule là, mal à l'aise, faut à chaque instant et tout. Et tout. Je, te donne, un petit secret pour te débarrasser de ta mort. Tu veux la dame tu veux ce secret-là. Eh bien, si tu veux mon secret, tout d'abord, abonne-toi en bas, tu actives la cloche de notification et tu mets un gros pouce il faut te bouger